Dès que la lune se montre au fond de la nuit noire, les chiens aînés nous s'affairent à hurler de leur gloire. Comme un rappel, mon âme me jette enfin dehors. Je pars chercher un trésor comme par un chercheur d'or. Mon cœur souffre, il n'y a rien au monde Sur les chemins de fortune Je croise tous les regards Mille choses opportunes Qui n'ont rien de hasard La méfiance et la défiance Se mêlent au désir froid Répulsion et attirance Reflètent les émois Chaînes au corps On m'invite à prendre Quelques douceurs D'acide et de viande Le rouge et noir dans une chambre glauque déforme mes sens Dans l'indifférence, au matin les fauves tristes Épuisés et peu fiers, tous leurs cris s'éteignent au loin Ils regagnent leur tanière, je m'en retourne à la mienne Sans que la faim ne m'ait quitté, le trou au fond de mon ventre Ne s'est jamais comblé Mon cœur souffre, il n'y a rien au monde qui me console si Sinon la des abris pourpre d'une espérance. Quelle différence, toi tu n'es plus là. Quelle différence, toi tu n'es plus là.